ცნება, შუღლის გაღვივება საერთოდ აღარ არის კანონ პროექტში. კანონ პროექტმა მიიღო მეტად ისეთი დახვეწილი სახე. პირდაპირ არის აღნიშნული თუ რა შემთხვევაში შეიძლება საჯარო მოწოდება გახდეს სისხლის სამართლებრივი დევნის საგანი. სანქციების გადაისინჯა და შერბილების თვალსაზრისით და შესაბამისობაში მოვიდა ზოგადად სისხლის სამართლის პოლიტიკასთან